evening. How are you? Uh, fellow Ugandans, I've come to inform the people of Uganda that my party, the NRM party, has opted not to give me the party flag for position of Speaker of Parliament. As I've therefore decided to contest. As you may recall, there have been many attempts to eject me from the party leadership. You recall during the sec elections last year, there was tremendous uh, state interference, intimidation, funding, but I won the contest of second national vice chair. Um, and uh, Today, I was not given an opportunity to present myself to the electorate. And the major reason I'm being uh, pressed out is because of speaking on the issues of the ordinary people. I want to assure you, the people, that I will continue speaking on those issues. Uh, secondly, despite the constitutional provisions, the, the position of the women has been relegated. This against Article 32. So I want to stand up for the rights of those who are still marginalized. Therefore, I'm appealing to the people of Uganda to ask your representatives in parliament to do the needful. thank you very much uh, anita mongi watukide ku bwanguzi buno nga yomu ku babaka abadde basinga okubeera ku lusegere ne jacob lokolyolanya ate nga ye tomas tayibwa kibadde kiyoleka lwatu nti wakulusegere ne rebeka alitwala kadaaga okwawukanako n'okulonda sipiika ekifo ekyomumyuka wa sipiika kirondeddwa ababaka bonna abakkiririza mu nrm so nga ekya sipiika kyalondeddwa lukiiko olufuzi olw'ekibiina omwogezi w'ekibiina ky'enrm rogers mulindwa alabudde ab'oludda oluvuganya gavumenti baalumiriza nti basusse okweyingiza mu nsonga z'enrm okulonda deputy speaka oba nakwata fulaga yaffe kuba deputy speaka nakyo kiwedde nga cocas esazeewo honorable anita mong yaakwatira fulaga mu lutabaalo olwo olwenkya nekyo kati aba yegasse ku honorable olanya okuba nti be baba biri betutaddewo ng'ekibiina okuvuganya abalala bonna banaabasazewo okwesobolayo naye nga ko kasitwagala ogyebaza kuba yakoze omulimu mulungi ate ne siteeke eruŋŋamiza bulungi ensonga zonna katwagala okusaba ababaka baffe nti ekibiina bwe kimala okubaako bwe kisonze gwe guba omulamwa gwaffe ng'ekibiina nekyo tuwagire pozishoni eyo kubanga eyise mu mitendera gy'ekibiina abopozishoni baleme kubugumiriza bantu kubanga ekyaliyo aboogera baalemwa okuzuula abaabo bye bayinza okuwagira so tebayinza ate kutuweera magezi ku bantu ate abaffe fe betulowooza nti betusazeewo betwetaaga abalala babadde mu lwokaano kuliko mbaka wa gomba west robina rwakojo gureme era ensonda okuva mu nsisinkano eno zitubuulidde nti omubaka jacob maxon oboth oboth wa west vudama south bamwogereza n'ava mu lwokaano mpaka kano amalala getufuna kagamba nti omubaka wa ruhinda north thomas tayibwa awanguddwa ku kifo ky'omumyuka wa sipiika asazzewo nti agenda kwesimbawo bwannamunigina avuganye ku kifo ekyo cbs fm efuba y'okunoonya tomas tayibwa okubaako kyayogera ku nsonga eno wabula essimu ze zonna nga teziriiko anita amon kaakano waakuvuganya n'omubaka wa kampala central muhammad nsereko dennis oguzu omubaka akiikirira maracha yusufu nsibambi owamawokota south okin pp ojara n'omubaka wa chwa west alex oto ebyo nga biri bityo ekibiina kyenaremu ekiri mu buyinza kituyidde kitu ekifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti kyerudde ennyafa eziri mu kibiina ekyo abadde sipiika wa paalamenti rebeka alitwala kadaaga alangiridde nti wakwesimbawo bwa namunigina avuganye ku kifo kya sipiika wa paalamenti omulundi ogwokusatu oluvannyuma lw'ekibiina kyenaremu okumumabendera olwaliro olukiiko lw'ekibiina kino olwa central executive committee seeka eruwanze eddusu ku jacob lakolyolanya abadde omumyuka wa kadaaga nti yaba akwatira ekibiina kino bendera ku kifo kya sipiika mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku hotel africana mu kibuga kampala rebeka kadaga ategeezesa bannamawulire akawungeezi kano nti ekibiina ky'okumu mu mabendera kibadde kimulanka kwogera ku nsonga eziruma abantu wamu n'okulwanirira abantu ba bulijjo kadaga era annyonnyodde nti azaanyikirizibwa gavumenti eno yennyini mwakolera nga n'abamu ku bakulu mu kibiina kye gye buvuddeko baayagalako okumugoba bwe baali beteekerateekera akamyufu k'ekibiina ak'omwaka oguwedde alumiriza nti abakulu mu lukiiko olwa seeka olutudde olwaleero tebamuwadde mukisa gwonna kweyogerako ng'omuntu era abanenyeza obutagoberera semateeka wa uganda ayogera ku nsonga y'okuteeka abakyala ku mwanjo mu by'obukulembeze kadaga agambye nti essiga efuzi erya executive lifugibwa musajja essiga lya paalamenti nalyo ekibiina kiwadde musajja kaadi songa nesige damuzi nalyo likulemberwa musajja yeweze nti kaakano tagenda kukkiriza bwatyo kwe kulangirira nti agenda kuvuganya bwannamunigina ku kifo kya sipiika wa paalamenti era ono asabye bannansi okutegeeza abaka baabwe bamulonde ayongere okulwanirira abantu abanyigirizibwa I've therefore decided to contest As you may recall, there have been many attempts to eject me from the party leadership. You recall during the second elections last year, there was tremendous state interference, intimidation, funding, but I won the contest of second national vice chair. And uh, today I was not given an opportunity to present myself to the electorate. And the major reason pressed out is because of speaking on the issues of the ordinary people. I want to assure you, the people, that I will continue speaking on those issues. Despite the constitutional provisions, the position of the women has been relegated. This against Article 32. So I want to stand up for the rights of those who are still marginalized. Therefore, I'm appealing to the people of Uganda to ask your representatives in parliament to do the needful. ye Rebecca alitwala kadaaga mu mpeera y'emu ekibiina ky'NRM kirabudde omubaka omukyalo w'e Kamuli era abadde sipiika wa paalamenti y'ekkumi Rebecca alitwala kadaaga ku biwuliddwa nti ategese okwesimbawo obwannamunigina olukiiko olufuzi olw nrm olwoku ntiko olwaliro olusazeewo luwe omubaka wa omoro jacob lokolyolanya akwatira ekibiina kirubendera kuba sipiika bwa paalamenti yekumi nemu omwogezi w'ekitebe kyenrm rogers mulindwa ategeeza cbs nti kadaaga wakugwa singa nesimbawo bwannamunigina nga bwalangiridde wabula ekibiina kikyamwadde ekiseera okutuusa enkya ku makya yeerowooze era asalewo ekyesalira mulindu era alabudde nti amateeka g'ekibiina gaakulungamya ku kikolwa kya mukyala kadaaga okuwakanya ebisaliddwawo ekibiina kye so nga mukulembeze mu kibiina ekyo era amateeka gaakyagamanyi bulungi ekyo kijja kujja ku siteepu eddako tusuubira nti wakati wa leero n'enkya okyasobola okubaawo ekintu kyonna ekibaawo lwetonalabukadaga asobola okwekuba mu mutima n'agamba sigenda kuvuganya hmm, kubanga omanyi lwetona bukadaga kyasobola okwekuba mu mutima kulwobulungi bw'ekibiina natesimbawo kuba kiyinza okuyuzaayuzaamu abantu obukosi ajja kuluzinga naye kiba kiyuzaayuza mu bantu ebyo nga biri bityo ekibiina kyenaalim okusuula rebeka litwala kadaaga kisaanudde emmeemeza bawagizi n'abakulu mu kibiina ekyo bangi bagamba nti ekibiina kyesimidde entaana nga kiraba abandi bagamba nti kimugwanidde kimu oluvannyuma lw'emyaka kumi nga kadaaga akubiriza paalamenti y'eggwanga lino abakulu mu lukiiko lw'ekibiina olufuzi olwa seege bamumye omukisa omulala okukubiriza paalamenti bendera y'ekibiina bagikwasizza gyekubuulanya ebiva mu nsonda ezeetabye mu lukiiko lwa seeke olubadde lubumbujira mu maka goba pulezidenti entebe zitusuniddeko nti abateesa balumiriza kadaaga nti abadde agulirira ababaka bamulonde abalala bagamba nti kadaaga abadde asusse nnyo okuteekawo bunkenke wakati w'amasiga asatu agakola gavumenti omubaka wa oyam e county beti yamongi era nga yabadde minisita owa kampala agambye nti musanyufu nnyo olwakadaaga obutamukwasa bendera wabula n'asuubiza nti baakwogereza pulezidenti museveni kadaaga amuwe ekyo mu myuka w'omukulembeze w'eggwanga wabula kinajjukirwa nti rebeka alitwala kadaaga azaakyogera lunye nti ekifo ekyo mu myuka wa pulezidenti kimuwunyira ziizi talina kyamakulu kyakyetaaza paalamenti y'ekumi n'emu yaakubamu ababaka ba paalamenti bitaano mu abiri mu mwenda nga bisatu asatu mu musanvu ba kibiina ky'enaaremu ababaka nsanvu mu basatu baayitamu bwannamunigina naye nga ku bo ana mu basatu beekubiddeku enaaremu omuntu yenna okuyitawo ku kifo kya sipiika kimwetaagisa okuba n'ababaka bisatu mu kinaana nga kino kiraga nti ababaka banna nrm bonna balina okussa ekimu ku nsonga eno okubungerezeeko abatonotono abatalina kibiina omubaka omulala ataagadde ku mwatula mannya agambye nti ababaka bangi kadaaga yabateeka mu mbeera ey'okumutya era banjoolanya bamuwagira mu kimugunyo wabula omubaka wa kasiro elaija okupa agambye nti ye alinze bulinzi kadaaga aduumire zidde okunywa ekololo omubaka wa clark north anton acol atubulidde nti president museveni tasobola kukkiriza kadaaga yesimbewo bwannamunigina era enkya bannayuganda balindirira ensisinkano ey'amangu wakati wa kadaaga ne president museveni nga n'ababaka tebannalonda sipiika akola agambye nti singa kadaaga yeesimbawo bwannamunigina n'ameggoolanya pulezidenti museveni ne nrm ye bajja kuba baweebuuse mu bantu era bweteba entanya ettamenvu ababiri bandituuka ku nzikiriziganya enkya ono mu ndowooza ye agamba nti omuzannyo guno gye gugwera nga owa fdc ibrahim semujunganda afunvubidde kabeka singe nga n'obwa sipiika buwuse buva paalamenti ya uganda ey'ekkumi n'emu yakutuula omulundi gwayo ogusooka olunaku lw'enkya mu lutuulo olw'enjawulo olugenda okukubirizibwa ssaabalamuzi wa uganda alifunso owinyeddolo okulonda sipiika wa paalamenti n'oluvannyuma sipiika oyo akubiriza okulondebwako omumyuka we paalamenti eno eyekumi n'emu yegenda okubaga amateeka n'okulondoola gavumenti wakati w'omwaka 2226 omwogezi wa paalamenti helen kaweesa nateza agambye nti enteekateeka z'omukolo gw'enkya ziwedde era asabye ababaka okukeera ku paalamenti ku ssaawa emu batambuzibwe mu ntambula eyateekeddwawo eneebatuusa ekololo ku kisaawe ky'ameefuga nga emmotoka ezaabuyonjo tezigenda kukkirizibwayo Eleni Kaweesa Nateezera ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwabulwa Museveni asuubirwa okwetaba ku mukolo guno enteekateeka z'olutuula olusooka lwa paalamenti ekkumi n'omu ziwedde era enkya lujja kusuubira okubeerawo ku ssaawa nnya ez'okumakya olutuula luno olukulu kubanga bwe mulondebwa omukubiri wa paalamenti n'omumyuka we abaka basabiddwa okubeera paalamenti ku ssaawa emu badda kusengula okusaba bbiri batwala ku palamenti ssaabalamuzi wa uganda ewekitibwa alfose owenya eddolo yasuubirwa era yagenda olutulo eh, olusooka luno okulukubiriza era yajja okukulemberamu okulonda omukubiriza oluvannyuma omukubiriza wanaaba alondeddwa aloke eryatule mu ntebe okulonda omumyuka we nate kisuubirwa nti pulezidenti wa uganda wekitibwa yole museveni ajja kubeerawo nga omukubiriza omupya n'omumyuka we nga balayizibwa era ye mugenyi omukulu ku mukolo ogwo mu mbeera y'emu paalamenti y'eggwanga etaddewo obukwakulizo eri ababaka abagenda okwetaba mu lutuula lw'enkya teri mubaka akkirizibwa kugenda na simu yadde ekintu kyonna ekyefaanaanyiriza essimu mu lutuula olwo okutuusa nga luwedde bannamawulire nabo balagiddwa nti baakuba babale ku mukolo guno era bannamawulire baweereddwa ekifo ekyenjawulo we balina okukwatira ebigenda mu maaso teri kuseeseetuka ate nga ababaka bonna abanaagenda eyo balina okugenda n'ebbaluwa ezikakasa nti bakebereddwa covid-19 nga balamu katebule buli mubaka anaagenda mu lutuula lw'enkyateekeddwa okuyita n'endagamuntu ye oba ekipala ti okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ekya nira ekikakasa nti yeewandiisa nga munnauganda abantu basatu bafiiridde mu kubumbuluka kw'ettaka mu disitulikiti y'e kasese ku byalo okuli katulu ne bunyandiko ettaka bwe libuutikidde ennyumba eziwerako era abatuuza bawerako baabulidde amaka gaabwe mu kiseera kino ababiri babiri ku bagenzi babadde baana bato okuva mu maka ge gamu so omulala abadde namukadde omukyalo w'emyaka enkaaga ng'ono azuuliddwa ku kyalo katiri ekisangibwa mu divizoni y'ebulembiya okumpi n'omugga nnyamwamba abantu 133 okuva maka agasuka 20 wawulira bino tebalina wakwege kaluba bangi kubo baddukidde mmalwaliro abandi masomero okuli ekyambogo erisangibwa mu gombolola y'ekirembe nomu mu disitulikiti emu ye kasese emmere y'abatuuze werako eyonooneddwa era esaanyiziddwawo olw'ettaka eribumbulukusa okuva ku lusozi so nga n'ebimu ku bisolo tebirutonze ng'abaayo bawanjagidde minisitule ebigwa bitalaze okubadduukirira n'emmere amatundu baali obutimba bw'ensiri n'ebirala ebiyambisibwa mulamu obwa bulijjo okuva enjegeeno lwe yaguddewo enkya ya leero ebibinja byabadduukiriza okuva mu kitongole ekya red cross society of uganda bisiibye bitalaga disitulikiti y'ekasese okuzuula omuwendo gw'ebintu ebyonooneddwa mu kubumbulukka kw'ettaka n'okulabula abakyali mu bitundu ebirimu akati abagabadduke yo irene nakasiita omwogezi wa uganda red cross society agambye nti abantu okugwa mu kati abaganga kano kisinga kuva ku bantu abalabulwa okwamuka ebifo ng'ebyo kyokka ne beesisigiriza manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo eryobwebange dembe lyo akutuusibwako langi ya global paints langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa erimbika ebyenjawulo saako sahara mucuzi mix akanzaali akawa embaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina sahara tangawiziti amajaani agawa kyayiwo eddekende olutuula lwa paalamenti olusooka luyina kukubirizibwa saabalamuzi wa uganda nga munnamateeka george musisiibwa nnyonnyola olutuula lwa paalamenti olusooka ng'ababaka baakalayira semateeka alambika nti ekiyinosa okukolebwa kyokka kulonda sipiika oba omukubiriza w'olukiiko era okulondezebwa kuno kukubirizibwa saabalamuzi kubanga ekiseera ekyo palamenti egenda otuula tebabeerawo sipiika oba tebabeera omukubiriza era sipiika wamala okulondebwa naakuba ekirayiro nateeka n'omukono ku kirayiro ekyo olwo naalyoka atwala obuyinza obujjuvu bwa palamenti naalyoka akubiriza okulonda kwa omumyuka we awo sabalamuzi naalyoka adda ebbali sipiika naalyoka adda mu mitambo gya siga eryo eriteeseza eggwanga bwana mukulu w'ekigo kye nakawuka alindiridde revend father claudio sewavasegonja alabudde abakulembeze ku byenfuna byabannansi ebitasanyusa agambye nti bivudde ku butabaawo nkola nnuŋŋamu eyamba abantu okwekulaakulanyiza mu bwegasi revan father segonja binabyogeredde byabyogedde akulembeddemu ekitambiro kya misa ekyokusonderamu ensimbi ez'okuzimba kereziya st matia mulumba nakawuka catholic parish n'okutongoza ekibiina ky'obwegasi wansi w'enteekateeka eya cbs peosa ekitumiddwa yezu maria yosefu agamye nti obutabaawo nteekateeka nunga mu byenkulaakulana kiviiriddeko obuddu okweyongera mu ggwanga lino ddala mu baddugavu kwe kusaba abantu ba katonda bettanira ekibiina kya yesu maria yozefu beeterekera ensimbi n'okwewola beekulaakulanye muyambe abantu ba katonda bannyinaffe baganda ffe bangi abawangangukidde mawanga amalala okugenda okukuba ekiyo nga tebeesiimidde ne baga nti okuwayi okufa obwavu nfa obumbula ne bagenda mu mawanga mwoyo tumwetaaga mu nsi yonna naddala ati bannauganda ne pulezidenti yakyogerako nti nkooye okuwulira bannayuganda nti bagenda ne bayitulugunyizibwa eyo tuteekewo emirimu mingi tuve mu kwogera twati budde bubere wakkola tusabira bonna bagenzi mu palamenti n'emitendera gyonna mu ggwanga okwogera kukome kasita mukama atuwadde n'ekigezi ky'okusiba ku mimwa emasikisi zino titwogere bitono tukole okusinga okwogera kijja kutuwa amakulu abantu baffe obulamu bukyuke obulamu bube bulungi senkulu wa CBS FM omukungu Maiko Kawoya Mwebe ng'akiikiriddwa akulira ebitongole by'amawulire ku kyabbasa omukungu Godfrey Malebusuulwa asabye abeegasi okutereka n'ekigendererwa okukyusa embeera zaabwe mabega eri bakadde baffe okusinga bamaama oba abakyala baateekanga ssente mu kasuwa ne bazaasanga abiri mu nnya desemba n'akolako enviiri n'akolako gomesi n'ekitambaala neyewanyira waka onsinza akinange negwidde gomesi eyo enkola yavaawo netukyayasansuwa kulya busente buli naye ka tuzitereka netwekulaakulanya ekivuddemu ebyomugaso ebirungi bwati mukama wange antumye okwebaza okugenda mumaaso netekateeka pewosa mujagaliza ebirungi ebyereere ate nantuma n'okwebaza mukadde waffe fatha segonja olw'okwewaayo okutambuza ekigambo kya katonda mu mbeera ennungi bweti kululwe omukongo Godfrey Malebusulwa asabye bannakibiina bagoberere n'okugondera amateeka gafuga ekibiina beewala okufiirizibwa enteekateeka n'okutambula obulungi ng'emazima obuntu bulamu n'obwesigwa ekyona kino kiina enjawulo emu ku bibiina ebirala nooba oli mugagga nnyo nga olina obukadde kyenda nga twagamba buli wiiki tereka omutwalo gumu etuzaagala ekyenda kyo tereka omutwalo gumu bwe tugamba nti ennaku z'omwezi asatu tulina obukadde nsanvu mukaaga tetukuwaako n'aka okujjako amagoba gokka getukuwaako ne tusigala nga ekibiina kyaffe kitambula mwoza gundi mugagga yatuleka yatuleka ye yatuleka lwa nsonga yamanya ekyokukola nenteekateeka entuufu gyateekeddwa okukola lwolekyo abakulu bano bayise mu nteekateeka yaffe ey'okubasomesa obulungi era amateeka bagategedde bulungi babitambuliddeko bulungi bagenda mu maaso era tubeekakasa nti kyebagenda okukola naddala nga bakulembedwa faatha claudi saava segonja kijja kutambula bulungi mu mbeera nungi dr william sekanja kaatongozza ekibiina kino ekyobwegasi asabye abakkiriza bakole ennyo n'okufuba okutuukiriza ebiruubirirwa ebitandisizaawo ekibiina kino nange kulekereziya ku lwakidayosisi ne ku lw'abaami mbeebaza kubanga mutaddeko ettafaali ku ebyo ebitusoomooza ng'abaami ensawo kyekimukubwo obunafu bw'ensawo butuleetera obuzibu ate ekyokusevinga ekyo nemulya ebimererezi ne mutalya nsigo nakyo kintu kyesiimu kubanga ebiriwo ennaku zino tulya ne seedi capital netuddayo ku zero netudda ne mu minas ekereziya abaagaliza okubeera omu anaatambula okugenda ewala nga apapirira abeera omu naye anayagala okutuuka ewala bagenderamu ne banne Kizito Vincent akulira abaami e Nakawuka asabye abantu abali ku ttaka ly'ekereziya mu bukyamu balyamukenga n'akataayi tekannasala kkubo kubanga bagootaanyiza enteekateeka z'enkulaakulana firidde mu kabenje k'akamotoka akatambulira ku waya nga kano kakolera ku masannyalaze obumotoka buno obukozesebwa nnyo abantu abagenda okulya obulamu ng'enjogera bw'eri babukozesa nnyo okwambuka waggulu mu nsozi ezisangibwa esangibwa wooteri ez'omulembe ezaazimbibwa ku ntiko y'ensozi gambalagala amawulire okuva eitale gagamba nti abadigize bano babadde bakomawo okuva ku lusozi oluyitibwa motarone akamotoka ne katerebuka okuva ku waya olwo ne kawamattuka mu bwengula mu buwanvu bwa mita ezisukka mu bisatu ne kagenda keesolosa mu kibira abafudde bonna 13 bantu bakulu wabula kitegerekise nti mu kamotoka ako mubaddemu n'abaana babiri naye bo baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze ababaka abannakibiina kye naremu mu kabonda akabagatta balonze omubaka omukyalo wa bukediya anita mong okukwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'omubaka ky'omumyuka wa sipiika wa paalamenti mu paalamenti ye kumi n'emu ekibiina kyenaale mu ekiri mu buyinza kituyidde eh, ekifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti kyerudde ennyafa eziri mu kibiina amyuka abadde sipiika wa paalamenti rebeka alitwala kadaaga alangiridde nti waakwesimbawo bwannamunigina avuganye ku kifo kino oluvannyuma lw'ekibiina kyenaalemu okumumma bendera y'ekibiina ekibiina kyenaalemu kirabudde omubaka omukyalo w'ekamuli rebeka alitwala kadaaga era nga yabadde sipiika wa paalamenti ku biwuliddwa nti ategese okwesimbawo bwannamunigina paalamenti ya uganda eyekumi n'emu yakutuula omulundi gwayo ogusookera ddala olunaku lw'enkya mu lutuula olugenda okukubirizibwa ssaabalamuzi wa uganda alifonso owinyiddolo okulonda sipiika wa paalamenti n'oluvannyuma sipiika oyo akubiriza okulonda omumyuka we italy eguddemu ekyeka nga akawungezi ka leero abantu 13 bafiridde mu kabenje kakamotuka akatambulira ku waya nga nawo kakolera ku masannyalaze bannaffe agesaawa eno in spite of pressure from his brother mm. and this is why adekonechon left the government in 1964 as minister of information mm. kakati oboti amin agamba felix onam tuwambe oboti felix onam akkiriza bawamba oboti mm. manye amin kyeyakola mm -hmm. yeebaza abantu bonna abamuyambye okusuula gavumenti n'abagamba naye omukolo nga ngumaliriza hmm. njagala mbalageyo omuntu asinga obusiru mu uganda <laughs> ferekison amastandup <laughs> nanyumirira namugaa nti okumanya ekisajja gwoli musiru <laughs> oba teyakulemera oba teyakulemera eh. ngaoyagadde muka muganda naye gwe musiru gwenzira olwakugambye okuwamba obate nokkiriza oli musiru obote waamini donated embuzi bbiri yeah. ennume n'enduusi <laughs> naziwa felix genda ewamme olunda embuzi <laughs> yamwebaza bwati emugai eh, wa stupid kakati nze bajjanga ne baga tuwe sente mm. ebyo ebyuma tubigule museveni omuwe feke aw naw obere felix onama mbere felix <laughs> onama eh. nti putmanputitithere hmm. putiitithere oba muli basajja mwemuzijjeewo I saw myself, can I touch bloody money? When my daughter was killed and her organ is extracted, no longer money, mumuba. This is how I got into eh, your trade. Ah, Mwara eh, eh, mkazi wange bali bagala muta. Nengwate simu. Hmm. Mwenyezo kwata kusentiza mwemwe. Tutigenda kusaba international. Nebwe mwena wambu wa speaker ni mwamba chi. We said, this country is now under the total microscope of the international community. Kakata ni kugamba. Mm. nti is strange as you fight kadaga out mm. you are calling in embabazi magazini yange eno giraba eno eh, magazini yange erazai magazini ekyasinza okuwangala mu uganda hmm. eh, eh, e kuliko mutu ekyo kakati mbabazi hmm. omanyi president webamuzanyira waliwamu intelligence is infiltrated hmm. kakati waliwo abamulimba nti kadaga aswala omuwamba ono omwana buli muntu yenna what does kadaga share with muhozi ne muhozi amukuba hmm. muhozi bampulantinga abantu bonoona edipatiment ekitongole eki hmm. bamuyindayitinge era nze nabawulidde nga boogera because they nayikapu kya them mm. ne bagamba mbu abaakuba omwana wange baali ba special forces nkyawe mukwosi nze nina vidiyo abamukubambamanyi mm. omanye nti abasajja abo okumanya balina sente bazimbye ekizimbe mu uganda ekiri amad mwe bateeseza mm. sipainati yange ganobakwata so with this money when they can give every second member 100 million ababaka ba palamenti ba bagenda bawa miliyoni abiri abiri it has been discussed in this meeting of modismo ato munankola chi can you kill me nyitamali nyizo kubanga kati wembi ogeranga kwemba se bitutse ni nyitamali akalwa kavo kulondi bolwa lero kabade kabade influenced by 100 million each, each second member ngikanko gam mm nze njogere bi obusiru kanene but the challenge if you buli buli second member afunye million 10 if you challenge me can damage you more giflict more damage on you have kikumi buli buli alonze milioni kikumi didn't you leave your homes yesterday didn't you sleep at Entebbe in Entebbe didn't you have a meeting this morning at one of the hotels in Entebbe didn't you propose to put money on my account gentlemen ninga bakibazi bino bino bino bikolebwa anti they want to control the state and Museveni is in danger Museveni utabimanyi izi ndenja museveni mutabimanyi izi ndenja museveni mutabimanyi ti these people are for self survival nkugambe hmm. mugende ku platifoomu yange muwulire purezidenti gwe yatumye namutumira omuntu nebyeyamuzeemu i cannot drop and this is third time mm. i cannot drop my president's ambitions ndekera abantu balamule teri mirundi to stop attacking me oli namugamba muzeyi cannot stop mirundi twataka yo tajja kiki e, e, akegula tewakawulidde <laughs> naye omusajja ono namukwanira omukazi chairman nagamba hmm. mbu mukuba esasi mukutu kozi mbadde nkubuulidde <laughs> nti bakyusa omuserikale wange basooka hmm. ne bagamba omu bamuma e, contract hmm. yalwawo nebaleeta omulala kakati omulala nemulekawo ne, ne kakati mbadde nina abasajja bange mwabo omanyamu banno mm. omu ne bamutwala mugisu mm. nagenda okuddayo nga baleesa omulala ne mugamba gwe wulira bino byeboogera mm. wekan replace one of his security people shoot him and his one is also short ne mugagwe bakuwaddeko sente miliyoni ekikumi gwe bakikuwadde ojonzetewa wetugeera kumakya ne mugamba look inside the dirty door. Who is seated there? Ntigwe. Ate gwe yogera naye. Ntigwe. <laughs> Mugago aliyo kirabyeko. Ndi mudiro eri. Ndi mudiro ndaba TV angate hmm. mm. njogera. Ale njogera na. Muga anti abana bange bamfana na gwe ku mwana nga yingide. Uyo te yakomiewo. <laughs> Kakati eggulo. Hmm. Ntuke waka. nga yefudde waliwo gwe baleese omupya yefudde omutamiivu mm. ate rulayizinga awaka bonna begalidde nze nomukwesese mu nyumba yange mm. <laughs> ba ba <laughs> ku mutwe waggulu mm. ba ba bundiki kuko wuko wuko kwa kin kin omwengere gumugwako bamukomyewo olwaleero bulingi himu baka rushut him gemino gyamwekubira njemwekubira nasanze yefudde omutamivu ate lolayizinga ewaka wonna begalidde bakoze eki hmm. nemuyita mumukwesesi naye nga muyisaako abiri ba ba omwenge negumugwako hmm. leeta bondwiki apa kwenda ategeera najja hmm. yabadde alina gyalaze nemugamba mukama wamme obubadde mwabuzanyira ku gundi kagolo nze temunsobola kumuzanyira ku mubadde bakomyewo omulala nja mukuba esasi kakati nkugamba mm. ntiraba akatabo kange bwenawandiika kumbabazi bazanya mbabazi mm. <laughs> omulenzi oyo mugezi nnyo mm. yatomeza mbabazi <laughs> nalwana ne fasiredi kakati mbabazi walwana ne fasiredi puresidenti yamuwandikira ebbaluwa eno <laughs> yagamba nkugamba wano nti Museveni agamba hmm. Museveni's critical questions to Mbabazi. The letter would later shape the eventual political events in the Prime Minister's office. Some of its stinging contents had the effect of creep, creeping Mbabazi's wings. The president told his prime minister thus, although I'm not a lawyer, I'm well equipped with logic and patriotism. Logic and patriotism in this case force us to ask the following question So many wandikira mbabazi mm, mm. i'm not a lawyer like you mm. <laughs> okawulidde kawulidde the president told his prime minister thus although i'm not a lawyer mm. i'm well equipped with logic and patriotism logic and patriotism in this case forces us to ask the following questions mm. one how long has catolasling gone on in kalamoja what viable solution had the whole government system of uganda since the colonialnayomanyit gwe abaserikale bo badduka abapokoto bamaanyi nnyo mm. nabaga nti abange tebajja kudduka kodonandisaaki mm. abakazi bebayogera ngaemundu gyeziri and one interesting incident <laughs> abakalamojaabo bagobye omuntu bagobya ppps hmm. yabaga nti mugende muli ekyemisana nja kwogera namu yabatwala mu woteeri museveni abayogera nabo embale nga beyayamula <laughs> ye yali aba amanyi ngaabawe nti etaano kumi hmm. A, a, a beef factory was supposed to feed the soldier the garrison the british garrison mm. in karamoji mm. kakati fasedi president yamugamba agamba prime minister nti When you're going to inquired all over the place mm. for a technical answer to this problem, she came across this technical answer. She referred it to the administrative authorities, and this permanent secretary referred it to the procurement authorities, PPDA, and the legal authorities, Solicitor General, mm. where the electronic branding was implemented. yali fasi eri yazula tekinologi hmm. nga bwomukuba ku nte eyingira mu nyama hmm. tulina gyogitunda sitampu esigalako kyobalaba nti bagamba oyo muwanga yakola ewadita geno hmm. naga nti fasi ledi yagenze yize eri emirundi munaana muwanga is stupid shouldn't be even how can you tell a lie about the fasi ledi two consult civil service authority a man was traveled How long does it take a person from Tel Aviv to Entebbe? Eight mm. hours. Mm. So hmm. if the first lady waited to, to, to Israel nine times, a week ekitegeeza ti yayimirirangako yayimirirangako naye muwanga nengalabiye muwanga nesejjembe eyo akyaliyo ditajjeno hmm. naalyoka agamba muze nabba ettaka nze nali mugezi hmm. nategeera nti bagenda kuzimbawo technical institute nengula wakati nga tebasobola kutukuzimbao mm. alupa nebekatana kano kantu yakuse balibbi mulibba mwe nga nze munsobola era nalitunda miliyoni za dola bbiri ngaolibba bbaani ate sabawoka nerivensajiwe mm. ejogoli yonna nendibamalamu mumpitawe mumpita musirunzi nze mumpita musirumwe ndi alupo ifa ikombaini alupos brain nenjigata neyo kukamwenda munsinzamu amagezi oba mba kubye kanywa mwenna kakati fasedi ekyali kimukubyawo mm, kuleta tekiniko ki kuba baali balowooza nti fasedi agenda kwesimba kubwa pulezidenti okay. era nga kabusenga akola opinion pols mm. nga fasedi asinga bbaawe haw babamaty omusajja nti bamukyayi ate nga omukazi nga kadaga bamulwanyisiza kuva dda but mm. youpay youare going to pay youpay you are going to pay mm. politically uganda is going to pay obujozi bwamubwe obujoga abantu okay. the basoka have gone the baganda have gone kati olanya politics is numbers olanya aleta aleta number ki yawangudde yo zani nyoni yawangudde ejogo lya mwirija kubagwa mu mwe sasa olanya yawangudde yawangudde sana ya kunda ni mateke cannot be a method ndio ndi okushima kwendo ko yiteke kubakole kubakole naba beteke nze nabakole ne mama wange ne bamwocha hmm. bakwatambwa mbwirage kasasiro hmm. mirundi sali nyakasasiro hmm. naye nze ate nayina amagezi bano bambabazi hmm. bo babakuba ate nebakuba museve hmm. ate nze sakuba ku museve bya bano ne this morning ngenda kubakuba ekiro hmm. genda be ebintu byamu byonna byemuteesezza ne miliyoni ekikumi ne miliyoni abiri nkugamba kulira nkugamba when the electronic branding was implemented mm. has it worked has it helped it? if it has helped should it be concluded and expanded or should it be killed to cause detriment will that be kakati president abuuza hmm. abuuza mpapasi hmm. nti janet bwe yaleeta ekiwuma ekyo kikoze oba tekikoze hmm. eyo projekiti etibwe oluba gikompitinga kubaagala okufuna tulitinga ifoti ya first lady anti bamulowoza mm. akakashaja kakabashenga naye ngali kakwata kaduse kati na nuna joga abantu naye mm. jakwati we uganda si abajulizi naye ajoga abantu atunya ku mitona atunyala kuna atuite anti zo percent gwa ina makeup ngana kula bakongo ali muafu kiru hmm. myandi mm. si mm. abambala kiragala bakutolewo bakukwatewo bakuyolewo bakufatewo <laughs> Are there comparable technical solutions in the world? And what do they cost compared to what is being requested for? President Abuza mm. if you say that this is an expensive project, give me comparisons. Okay. mm. The president added in his missive to Mbabas, mm. the UPDF has done its responsibility by disarming the Kalamajong and the Pokot and bringing, bringing peace to the area. Mm. In order to consolidate peace, the government must resolve the problem of identification of cattle and linking each cattle to an owner so that when it is stolen, there is no doubt as to who the original owner was. Mm. I quote him seven. The Honorable Janet, being on the ground, he said, she searched until experts told her of the technological solution, I commend her. Mm. Museveni goes on. Therefore, Museveni warned Zimbabweans, solve this problem and stop the comic theater of service importance. mm. where the wananchi are left to endless suffering when there is a so-called government mm. and so-called decision makers. If we compare labor technologies that are cheaper, let the concerned authorities say so in order to move. This letter <laughs> infuriated Amama Mbabas, mm. who for a long time had, no, had not experienced such a stinging criticism. It's on this basis of this that the services of SID Director Grace Akolo were sought. She assigned herself the responsibility of investigating an elected corruption in the cattle branding project in order to either implicate niwo mukasu lu baba sanyati buli omu yonsenyo buli omu yonsenyo akulu akulu akulu da mugamba ndi akulu buli dwala bo muntu ayoge alwanyisa corruption yakula mukwata mm naye akulu na mugamba nti akulu hmm. obo oli mukazi kwata ku chuma cha message bwe sikutta munaku 3 kwe milioni 10 era ebyange tosobola evuvumira terigwa ku munyango hmm. ebyuma bya miso ate bayogedde ne bagamba nti omusajja oyo museveni yamuwa sente enyingi waayo anti bababbu hmm. bagenze ne babaga nti ebyo ebyuma okubimenteininga byetaaga dola miliyoni 16 omwaka ne babala nti nakabeera nabyo emyaka ena hmm. how much money this man have kuba bagenze bayita mu beburundi nembiremera hmm. nebayifuula abekenya abagu nembiremera nebakwata omusajja ali muiso nebamusiba emigo nebamuba emigo nti ababuulire webiri teryamanyi ate kambabuliyeyo webiri kambabuli ebyuma biri ebyuma biri mukyama yingira muolaba empologoma bwetakufuutula misiri